ба сами шумо тамоми мардуми ғариб мерасонем касоне ки дар федератсияи русия фаъолият мекунанд агар шумо аз ҷиҳати регистратсия миграсионӣ ва убури сарҳадотан қисӣ мекашед ба шумо як компания беҳтарин ва боваринокро муаррифӣ мекунем ки компания акаи акмал аст ки бо сад фоиз гарантӣ бо шумо кӯмак мерасонад офис метрои теплистон ва номеро дар рӯи экран албатта аз номи канали колхозобод тв биёед ба шумо тахфифҳо дода мешавад занг занед ба шумо кӯмак расонида мешавад ассалому алайкум подписчикои колхозобод тв ина бачаҳо фурусаткора илтимос карда будем хоҳиш кунем бирояд сёмка кунем ина насиб боша омадем манзили мо бари заправкаи баҳорои леару симёблокора сёмка карда будем ку анамҷоай ина нархҳои бурчаткора мепурсем Акай бурчаткора габзана чихара накошан суман шоткер 60 квадрат. 60 ромони а? Инаи нав бромадаги дина рехтаги, ака имрӯз камтар тюм нисада, ина хоқ шава, ина хели свет мешава, роз ви свет мешава. Ана квадратш чанд дона мешава як квадрата? 21 дона. Ина бачо 21 донаш 60 сомон як квадрат мешава. Ина тағда чанд мондаги? Размери шама чан? 90 ба 110. 90 ба 110 90 хириш мешава қадш 110 дарозиш 60 сомонӣ ин азиада бо заборча мегӯяд чи мегӯяд ака ира ишчанд сомон ака 25 сомон донааш размериш чанд ака ира чи қадш чи 35 ина чи дудаа чо инами муҷаддад хокшудаи тариф шудан ё инаи кафело чи ака чилҳашт сом и чандон аст мешава шонздаҳ таша и чанд ба чанд бошад си ба сия ина бачо инаи болои бо сутумо забор мекунанд ку смин блоко и шанс мака си сомон и чанд ба чанд бошад чил ба чил ина болои истифода мемона вақти ки симблокро чиндед ана болои симблоко казирок иш чанд сомона ка донаша донашта ягон синфи надора я дора ишам надора иш понзда сомо ина бачо тамошо кардем иш чанд сомошака иш бо дигар намуд будакубурчат кара ایش پنجه سمت پردخت داشت پنجه سمون؟ چند دونه میشه آیا که پردخت داشت؟ ایش شم و اون او طبق تحصیل داشت اینه که پردختش پنجه سمون بچه ها اینه با قوت های بچه سر سوزن میگه این از فوکلو بوده ایجا فوکلو چند شده که؟ квадрат 50 сомона и 12 боша 12 22 донаш як квадрат мешава и чанд ба чанд бошад сия я махёлон сиба сиба 15 да ин авачо нархиш чанд сум бидака 50 сума квадраташ ин авачо брушатка ина сокул бачо ичам ҳамун намуда я и прута сирхшад 22 донаш як квадрат мешавад 50 сумони این لطکچه هست لطکچه ها یه چند مشکه؟ لطکچه دونش ها؟ این فرن داده سر صفحه سلیتش سرکش بسیلی اکه سرکش هم فرق میکنم رنگش این همی یک لطکش بیس سومون بوده بچه ها دیگرمه سومون بر لطکه لطک این خیلی بچه ها خیلی نه رقم همه مانیم زنگ زنین بروچتکه در کره кафел дар корай соғул дар корай ҳамаш аст ин парадар семиблокош ам аст инаҷа семиблоко семиблокра гуфта будем чор сомонӣ калодисо нимметрааш дусад сомон як метрааш сесад сомон буда кришкаш ам дусад сомон буд тамошо карда будем бачаҳо мерем ина боя бор дигар мебинем ҳамон калодиса дадонашандака навад این های برای خوجت خونه بلوش هم پوچانده مونده گم دیست سومونی ایش برای حوزه بخورم ایش هم دیست سومون ها دیست سومونی این ها سیمبلوک چور سومون اچه درونش اپرسی دفدین این ها نیم میتراش درونش نواد آیا دیمش نواد بوده اوش هم یک میترش هم نواد نواد برش یک دم این ها بچه ها دیست سومونی کلودیست نیم متر 50 سانتی متر خودش این هم خیلی بچه ها کچه سمش هم ناز بوده است این اینجا با اپلاقه شمانده اگه نسی باشه تاوز میتونه میریزم این پراده اینا یک مترش سیست سومانی خیلی بچه ها رقم باشه میبانیم حتما زن زنین بیان خیتم رو محصولات بینین تماشا کنین کچه سی باشه چه خیلی این هست میبلاکی خواهد بایکو هم خیلی گفت بچه ها پاید پیسی هستا قطعی لایک فراموش نکنین سلامت باشین برادران عزیز